Die Europäische Union ist zurzeit nicht in Topform. Großbritannien steht vor dem Austritt aus der Europäischen Union. Do not let the leftists mess up and reconstruct Europe. Aber die Europese Unie is in ihrem Bestand niet gefährdet, niet gefährdet, niet gefährdet. Het is een puinhoop nu waar we in leven. There should be more transparency around it. Moi j'imagine une Europe pour son peuple. Democratie is er niet alleen voor multinationals en banken. It should not be the closed doors. Not only is another Europe possible, it is absolutely necessary. Doe mee.